cómo los cristianos deben distinguirse en el mundo, si deben distinguirse. A este respecto, hay un documento muy antiguo y precioso. Es una carta del segundo siglo después de Cristo, Si tratta della carta de Diogneto. È scritta in griego, un griego di alta qualità. Questa carta non si conosceva hasta il siglo XV, quando un clerigo latino, Tommaso di Arezzo, eh, che si incontrava in Costantinopla per apprendere il griego, halló por casualidad este precioso manuscrito en el papel de una pescadería que utilizaban para envolver el pescado. Y es una carta che scrivió un anonimo cristiano a este pagano che se chiamava Diogneto, para explicar ¿Quiénes eran estos raros individuos, hombres y mujeres, que se llamaban cristianos? Él decía, los cristianos no se distinguen de los demás por la ropa que llevan, el lenguaje, no. Son como los demás. Pero tienen una característica. Viven en la carne, pero no según la carne. Comparten o tienen en común la mesa, pero no la cama, el lecho. Aman a todos y todos los persiguen. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Viven como peregrinos en moradas corruptibles, esperando la incorrupción celestial. Viven en su patria, pero como forasteros. Pero participen a todos los deberes como ciudadanos, los deberes políticos. Dakar, metecus panton os politai, que en griego significa esto. Podemos traducir, hacen política. Este documento, muy antiguo, se cita en otro documento, la nota, una nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un documento muy importante, redactado por el entonces prefecto de la Congregación, el cardenal Joseph Ratzinger. De hecho, el documento empieza de esta manera. El compromiso del cristiano en el mundo, en dos mil años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. Y aquí cita la carta. Metecus in os politai. Y este documento importante concluye de esta manera. Se equivocan los cristianos que, pretestando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Hoy en día, lamentablemente, se está difundiendo, incluso en el mundo católico, la idea de que el mundo, la sociedad, ya es el reino de Satanás, el reino del mal. Entonces, no tenemos que colaborar directamente o indirectamente. Y solo hay que rezar y esperar al Señor. Esto es muy equivocado. Eh, representa lo que yo defino como neocatarismo o sea, una nueva forma de una herejía muy antigua. Los cátaros, en el siglo, el siglo XI, X, eh, pensaban de esta manera. Decían, basta, solo hay que rezar, no debemos ocuparnos de, de cuestiones terrenales. Y fue muy puramente condenada por la Iglesia esta herejía. A veces se escucha la expresión, la frase, que la política es la forma más alta de caridad. Pero siempre se equivoca el autor. No fue Pío XII o Pablo VI. Fue otro papa. Fue Pío XI, el 18 de diciembre del 1927, en un discurso a, a los jóvenes de la Federación Universitaria Católica Italiana. El Papa en esa ocasión dijo precisamente, el campo de la política que concierne los intereses de toda sociedad es el campo más amplio de la caridad, de la caridad política, de la cual uno puede decir que ningún otro es superior excepto el de la religión. ¿Y por qué el Papa dijo estas palabras? Porque en aquellos días el entonces dictador italiano Benito Mussolini, dijo, dirigiéndose hacia la Iglesia y los jóvenes de la Federación, la Iglesia Católica no tiene que mezclarse en la política. ¿Es así? ¿La Iglesia Católica tiene o no tiene mezclarse? A esta pregunta contestó un personaje muy famoso, el obispo Fulton Sheen, el venerable Fulton Sheen. Hay un proceso de canonización en curso, de beatificación. Y dijo lo siguiente, todo depende de lo que entendamos por política. Si por intervenir en política se quiere decir emplear la influencia en favor de un determinado régimen, partido, o sistema que respete los derechos básicos de la libertad de las personas que proceden de Dios? La respuesta es enérgicamente no. La Iglesia no se mezcla en política. Si por mezclarse en política se entiende juzgar o condenar una filosofía de la vida que hace del partido o del Estado o de la clase o de la raza, la fuente de todos los derechos, y que usurpa el alma y entroniza un partido sobre la conciencia y niega los derechos básicos, la respuesta es enérgicamente sí. La Iglesia juzga esta filosofía, pero cuando lo hace, no se mezclen en la política, porque esa política ya no es política, sino teología. Cuando un Estado se alza tan absoluto como Dios, cuando pretende la soberanía sobre el alma, cuando destruye la libertad de conciencia y la libertad de religión, entonces el Estado ha dejado de ser político empezado a hacer lo contrario de la Iglesia. Mientras la política sea política, la Iglesia no tiene nada que decir. Es totalmente indiferente a cualquier régimen. La Iglesia se adapta a todos los gobiernos con la condición de que respeten la libertad de conciencia. Y en la carta nota doctrinal sobre la política de Ratzinger, se hablaba de los valores, los principios no negociables. Es decir, para los cristianos en política hay principios que no se pueden negociar, empezando por la vida, de la concesión hasta la muerte natural, la familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, para procrear y educar el mismo matrimonio. Y la educación de los niños. La educación de los niños es algo importantísimo en un pueblo, en la historia de un pueblo, en la identidad de un pueblo. Como decía el que fue mi maestro, eh, mi guía espiritual también. Yo tuve el honor de tenerlo como, de, ser su, discípulo. Estoy hablando de Monseñor Luigi Giussani, el fundador del movimiento de Comunión y Liberación. Eh, yo escuché sus palabras con mis oídos hace 30 años, 40, cuando decía de una manera provocatoria, háganos ir desnudos por la calle, pero no nos nieguen la libertad de educación. Pueden quitar todo, todo, pero no la libertad de educación. Y en algunos apuntes que yo tomé hace 30 años, se puede leer esto que decía. De la libertad de educación depende la historia de un pueblo. Para poder educar hacia la libertad, tiene que existir la posibilidad de educar libremente. Sin libertad no puede haber una verdadera educación humana, ni una cultura auténtica. Por eso, la educación y la cultura que nacen libres tienen que difundirse también en un régimen de libertad. No se puede jugar políticamente. Es vergonzoso colaborar con fuerzas políticas que niegan la libertad educativa. Y sabes, ¿saben cuándo? Por la primera vez en la historia de la humanidad, se estableció el principio de que los padres tienen derecho preferente a educar a sus hijos. Hay una fecha y hay una razón. En el 1948, sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 26, párrafo 3 los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Y por qué? En el 1948 decidieron establecer este principio que hasta entonces era pacífico, normal. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia mostró al mundo cuánto fue devastador, brutal, violento el adoctrinamiento de los jóvenes a través del Volksaufklärung, el sistema de educación público estatal del Tercer Reich en Alemania. ¿Saben cuál era la definición completa del Ministerio, del Ministerio de la Educación Pública en Alemania? Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, o sea, Ministerio, Ministerio de la Pública Educación, de la Educación Pública y Propaganda. Y no es casualidad que estas dos competencias la educación y la propaganda se encontraran en el mismo ministerio. Y no es casualidad que el ministro de la educación pública en Alemania desde el 13 de marzo de 1933, cuando llegaron al poder los nazis, hasta el final, fue Dr. Josef el genio maléfico que inventó la propaganda. Siempre, cualquier tipo de régimen totalitario, de dictadura, quiere adoctrinar a los niños, quiere carne fresca de adoctrinar. En realidad no fueron los primeros los nazis que adoptaron este sistema. Los primeros fueron los bolcheviques en Rusia, en el 1917. En la obra ABC del comunismo de Bukhanin, Bukhanin decía, el niño pertenece a la sociedad en que nació y no a la familia. Y el gran pedagogo Makarenko, en su obra Colonia Gorky, decía, solo la colectividad puede y e debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. Y saben, en aquella época, en 1917, una mujer, la primera mujer ministro en un gobierno de Europa, Alexandra Kollontai, ministra de los Asuntos Sociales y la Educación, decía esto. Escuchen con atención. No será la familia del pasado, mezquina y estrecha, con riñas entre los padres, con sus intereses exclusivistas para sus hijos, la que moldeará el hombre de la sociedad de mañana. El hombre nuevo, de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines infantiles, residencias, guarderías de niños, etc. Y muchas otras instituciones de este tipo, en la que el niño pasará la mayor parte del día y en la que educadores inteligentes le convertirán en un comunista. Eh, cualquier régimen totalitario de cualquier época, de cualquier color, rojo, negro, arco iris. Siempre quiere apoderarse de la conciencia de los niños. También aquí en México, ¿eh? Sí. El dictador masón, presidente Plutarco Elías Calles, el que generó la gran epopea de la guerra cristiana, en un discurso conocido como El Grito de Guadalajara del 20 de junio del 1934, un discurso que lamentablemente muchos mexicanos no conocen. Escuchen que dijo, es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico o de conquista espiritual. Debemos entrar en ese periodo y apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben pertenecer a la revolución. Y en este discurso del 20 de julio del 1934 añadía con toda perfidia, dicen los reaccionarios y afirman los clericales, que el niño pertenece al hogar y el joven pertenece a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la colectividad. Y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de atacar ese sector y apoderarse de las conciencias, de destruir los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Lamentablemente, esto no es algo que pertenece al pasado. No, sigue siendo hoy en día Escuchen las palabras de esta mujer. Se llama Isabel Sela. Fue ministra de la Educación en España. Hace tres años, el 17 de enero del 2020. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Si no lo creen, pueden escuchar sus palabras. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Y si no pertenece, escucha, se oye, si no pertenecen a los padres, ¿a quién pertenecen los hijos? Y sobre todo, ¿quién tiene la tarea de educarlos? Lo dice la señora ministra. Escucha. El centro educativo que tiene atribuidas por ley la determinación en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. Y, y cómo se educan, o mejor dicho, se adoctrinan en los centros educativos españoles los niños o los jóvenes. También contextos como estos, por ejemplo, chicos y chicas. Hay chicas con vulva y chicas con pene. Hay chicos con vulva y chicos con pene. Ser chica es ser chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto, o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Y se explica en este texto. Hasta ahora en las escuelas el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene y chica igual vulva. Y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega la existencia de una parte de las niñas y niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad y esto no se encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva. Y esperamos que se escuche, pero se está imponiendo de una manera totalitaria. Miren qué pasó a este profesor de biología y geología, profesor Jesús Varón, en España. Hola a todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido seis meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica. Va. XX y XY. Por este motivo me han impuesto la sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisonadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos. Gracias a abogados cristianos que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio, hemos podido retrasar la ejecución de la sanción. Pero al final la Comunidad de Madrid me notificó el pasado viernes 13 de enero que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente. Sí. Y en un contexto más formal, este profesor explicó lo que le afectó más de su historia. O sea, él dijo que se dio cuenta del verdadero objetivo del poder, que es el... El secuestro de las conciencias de los alumnos sin permiso de los padres. El secuestro de la conciencia de los alumnos sin permisos de los padres. Otra vez vuelve nuestro Plutarco Elías. Es la revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias y de la niñez y de la juventud. Y esta ideología de género, que como hemos visto es totalitaria, es una ideología letal, mortífera, que está destruyendo la educación. Gracias a Dios, aquí en México tenemos pastores valientes como el obispo Monseñor Ramón Castro de Cuernavaca, que dijo, la iglesia advierte sobre el peligro letal, letal significa mortal, de la ideología de género en la educación. ¿Por qué es letal? Es letal, es mortal porque niega la realidad. La ideología de género es la idea de que uno no es hombre o mujer conforme a su estructura biológica, sexual, cromosómica, sino por cómo se siente. Esta sensación puede cambiar en el tiempo. Hoy me siento mujer, mañana hombre, pasado mañana mujer. Se niega la realidad Santo Tomás de Aquino, gran Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba en la universidad, tenía 27 años. Solía, en la Universidad Sorbona, en París, solía empezar sus clases poniendo una manzana sobre el escritorio. Y decía, esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo, puede irse, puede salir. Y hacía esta rara premisa para dejar en claro con sus alumnos mm, que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que afecta y condiciona el pensamiento. Es decir, no son los sueños, los deseos, las opiniones, los sentimientos, que crean la realidad, sino lo contrario, la realidad que condiciona y afecta los sentimientos, los deseos. Y lo dijo de una manera muy clara en su obra magna, Summa Teologie, cuando dijo, la verdad es adequatio rei et intellectos, o sea, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Lo verdadero reside nell'entendimiento in quanto este si conforma alla cosa intendi, non lo contrario. Alla naturalezza del intelecto le compete conformarsi con le cose, non creare la realidad. En la impugnazione di questo principio tomista reside la fallacia di questa ideologia del género, che è una ideología que nace en un filón filosófico norteamericano, postestructuralismo, deconstruccionismo, y tiene exponentes importantes como esta mujer, Judith Butler, enseña en la Universidad de Berkeley, es la más inteligente y por lo tanto la más peligrosa exponente de la ideología de género. Esta mujer acuñó el término género performativo, es decir, tú puedes cambiar en el mismo día, hombre por la mañana y mujer por la tarde, hombre por la noche. Eh, lo explica porque tu comportamiento crea tu género. Lo explica de una manera muy clara en este video, en tres minutos. Y su libro, Deshacer el género, representa la Biblia, entre comillas, de los partidarios de la ideología de género. Tiene una capacidad de convencimiento luciferina. Pero se trata de una teoría rara, de una rara teoría. A nivel académico hay muchas raras teorías en las universidades. ¿Cuándo y cómo esta rara teoría sale del ámbito académico y pretende entrar en las relaciones entre las personas, en el derecho, en la ley. Hay una fecha y un documento. En el 2007, con los así llamados principios de Yogyakarta. Se trata de un documento redactado por un autoproclamado panel de expertos. 29 personas, entre ellas activistas feministas, eh, LGBT. Y este documento carece de cualquier legitimidad jurídica, no es vinculante, eh, no tiene ningún valor desde el punto de vista legal. Sin embargo, ha sido escrito como si, si de un tratado internacional se tratara o una resolución y pretende mandar a países, organizaciones, autoridades. ¿Y cómo se está difundiendo esto? A través de organismos como por ejemplo esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a pesar del término corte, no es una autoridad judicial, se visten como jueces, pero no son jueces. Es una organización que emite opiniones consultivas, como por ejemplo esta, la opinión consultiva 24 del 2017 solicitada por la República de Costa Rica sobre la identidad de género. Este documento de la Corte cita 20 veces los principios de Yogyakarta, que no son documento legal, y 337 veces la expresión identidad de género, acuñada en este documento. Y afecta los países que suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, México. Escuchen la intervención de este valiente miembro de la Organización de Estados Americanas, que denuncia cómo actúa la Corte y habla de la opinión consultiva 24 2017. Escuchen. Como primer ejemplo, en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, del cual se insiste en su independencia e imparcialidad, la cual no es real, Analizando las contribuciones económicas que recibe, se constata que están condicionadas a fines determinados. Por ejemplo, el gobierno de España ha aportado cientos de miles de euros a la Corte para la opinión consultiva 24 del 2017 sobre matrimonio homosexual y género, con el fin de imponer ideologías que son ajenas a la voluntad de los pueblos de las Américas, su cultura, sus democracias. sus procedimientos y desautorizando especialmente nuestros poderes legislativos. Una corte que recibe cientos de miles de euros por un país extranjero para, no es muy independiente, es un organismo que no es muy independiente ni transparente. Pero vamos a ver cómo este documento define el concepto de identidad de género. La identità di género se refiere alla vivenza interna e individual del género tal come cada persona la sente profondamente, la quale potrebbe corrispondere o no con il sesso assegnato al momento del nascimento. E è interessante che questa misma idéntica definizione se encuentra in cada, cada, cada, cada lei. sobre la identidad de género de cada país de América Latina. Por ejemplo, la ley de, Argentina, 2012, se entiende por identidad de género la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no al sexo, etc. Perú, vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no al sexo. Etc. Costa Rica. Vivenza interna individual del credito tal comodo che la persona la sente, la quale può corrispondere. Bolivia. Vivenza interna individual del credito tal comodo che la persona la sente, la quale... E me, Ciudad de México. Vivenza interna individual del credito tal comodo che la persona... Ni siquiera la decenza di cambiare un comma, una parola. Copia e pega, copia e pega, copia e pega. y se está difundiendo más y más. La primera vez que yo estuve aquí en México y en Toluca, en esta catedral, en el 2016, la única ley sobre la entidad de género era la ley de Ciudad de México del 2014. Y me dijeron, ah, no te preocupas, es imposible que otros estados de México van a aprobar una ley de este. No, es algo que pertenece a Ciudad de México. No, no, no, no, no, no. Estamos en 2023. Miren qué pasó en los últimos tres años. Estado de Zacatecas aprobó la ley el 22 de diciembre del 2022. Sinaloa 2022, Baja California 2022, Morelos 21, Edomex 21, Baja California Sur 21, Puebla 21, Quintana Roo 20, 20, 20, 20. Una pandemia come il Covid che passò. Levanten la mano, ah no, yo para dar un'idea che sta passando, coloré personalmente el mapa de, México en rojo y verde. En rojo los estados que ya han aprobado la ley, verde los estados que todavía no la han aprobado. Sería interesante la pregunta. ¿Qué estrategia tienen los padres de familias de los estados verdes? los empresarios católicos de los Estados Verdes, los obispos de los Estados Verdes, para resistir y parar esta difusión. Temo ninguna. Pero se está difundiendo. Levanten la mano los que de ustedes sabían de esta pandemia de los últimos tres años. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pocos. Bien, pero ¿qué pasa con la dignidad de las instituciones de un país, del pueblo, de, la identidad? Un país que se hace escribir leyes por poderes extranjeros que no tienen ningún valor legal Ma no es una, no es casualidad, ¿eh? no es una coincidencia. En el 2017, en, en el Congreso La Belleza de Amar y Ser Feliz, yo conocí a una mujer, la doctora Amparo Medina, una mujer muy valiente, tiene una historia impresionante, fue abortista, feminista, incluso guerrillera involucrada en la guerra armada, tuvo un proceso de conversión increíble. Vaya en YouTube para ver. Y trabajó, también trabajó por la ONU y después de la conversión dejó la ONU cuando se dio cuenta de todo lo que estaba detrás. Y ahora da charlas, conferencias en el mundo explicando cómo ella actuaba como funcionaria. Porque, ¿sabe, ¿Sabe cuál era la tarea de esta mujer? Corrompir a los congresistas, a los diputados, a los senadores. Y ahora lo explica de una manera muy clara cómo actuaba. Todos ellos son pagados y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista a este tipo de eventos y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos, les pagábamos los hoteles y les entregábamos dos mil dólares diarios de viáticos para que participen de nuestras actividades. Ahí se les entregaba la carpeta con lo que tenían que decir cómo lo iba a decir y cómo lo iba a armar. Es decir, ustedes no se crean que todos estos señores han coincidido en hacer la misma ley. Desde las Naciones Unidas les entregamos la carpeta y les damos el discurso exacto de qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir para legalizarme el aborto, legalizarme la salud sexual reproductiva, legalizarme la perspectiva de género. Todo ya lo entregamos hecho. ¿Se oye? Sí. ¿Se entiende? se actúa de esta manera. Es una verdadera colonización de que Para quien quiera profundizar este tema hay un libro interesante, ma Ética, los expertos, entre comillas, de la ONU imponen su ley. Es un libro de Margarita Peters, eh, oh, tuve la suerte de conocer, directora en Roma, directora del Instituto para las Dinámicas del Diálogo Intercultural de Bruselas y fue consultora del eh, pontificio consejo parasoslaico. En este libro se describe todo perfectamente, con nombre y apellido, cómo funciona. Se trata, como dijo el Papa Francisco, de una verdadera colonización. En Europa, América, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es el gender, la ideología de género. Hoy a los niños, a los niños, en la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. Son las connotaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es terrible. Está pasando. Aunque los políticos digan, lo contrario. Por ejemplo, este documento muy importante es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México 2019-2024. Es un documento muy importante, pero en este documento se encuentra exactamente eh, la identidad de género según la definición de los principios de la carta es una colonización, es una agenda impuesta, a pesar de cómo el presidente presentó este documento. Escuche. Por primera vez en muchos años, diría por primera vez en los últimos 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista, se presenta un plan de desarrollo que no eh, se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros. Es una vergüenza que durante mucho tiempo no se tuvo un plan de desarrollo propio que recogiera los sentimientos de nuestro pueblo, que se hiciera a partir de nuestra realidad y que eh, se definieran las acciones poniendo en el centro el bienestar de nuestro pueblo, el que ya no se hiciera como se hizo durante mucho tiempo, eh, el plan de desarrollo con las recomendaciones o recetas enviadas del extranjero, nos imponían la agenda. Lo siento mucho, pero la identidad de género es una agenda impuesta por, poderes extranjeros y no tiene nada que ver con la identidad, la cultura y el bienestar del pueblo mexicano. Es algo impuesto, es una colonización ideológica. Pero esta ideología de género odia a la realidad, es enemiga de la realidad. Como decía una de las mujeres más inteligentes del siglo pasado, según yo, quizá la más inteligente. Anna Arendt, una filósofa judía alemana, discípula del gran filósofo Martin Heidegger, en este libro que ustedes deberían leer, Los orígenes del totalitarismo, que explica lo que está pasando hoy en Italia, en el mundo, dijo, el desprecio ideológico por la realidad contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el hombre. Esta ideología quiere destruir a la mujer, a la maternidad y, por consecuencia, a la humanidad. Escuchen las palabras de esta otra mujer, hoy jefe del gobierno italiano, Giorgia Meloni, en lo que dijo en, este, en un meeting en España. Y habla perfectamente español. Y la realidad, sabemos, es el peor enemigo de la ideología. Pero cuidado, la ideología dominante de lo políticamente correcto no es una utopía perseguida por soñadores de buena fe. No. Es el intento de dar una alta motivación a intereses siniestros destruir la identidad, la centralidad de la persona, los logros de nuestra civilización para engordar las grandes multinacionales de lo indistinto, de lo sintético, de la riqueza que tienen unos pocos en la piel de muchos. Atentos. Mira la ideología de género. Si vais más allá de los eslóganes, fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología, eh, ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la modernidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Es la humanidad. ¿Se oye? Es la humanidad misma. Y en realidad Giorgio Meloni dijo más o menos las mismas palabras que dijo el cardenal Robert Sara en el 2016 en las jornadas Mujer, Familia y Sociedad, 24 de mayo, en su conferencia sobre teoría de género, en la Universidad Católica de Ávila, cuando dijo, la sociedad occidental ha asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad la mortífera ideología de género se propone perpetrar el asesinato de la madre y en consecuencia de la maternidad, en nombre de un niquilismo total, radical, absoluto, que es el preludio de la muerte de la humanidad. Hay que tener presente que se está llevando a cabo una revolución, una verdadera revolución, una revolución antropológica, que no utiliza los esquemas clásicos de todas las revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa. No, no usa la fuerza bruta de la violencia usa la fuerza de la ley y del derecho. Y esto es muy peligroso. Se está utilizando la ley no para, para responder a las necesidades, a las exigencias del pueblo, por la función natural que tiene la ley, sino para introducir unas ideas o cambiar la identidad y la cultura de un pueblo. Esto es peligroso porque es, típico de los sistemas totalitarios. Como nos enseñaba Santo de Aquino, la ley es una prescripción de la razón en vista del bien común y promulgada por el que tiene el cuidado la comunidad. Hoy no. Hoy no se está utilizando la ley de esta manera. Miren lo que está pasando en España. Como explicó muy bien esta mujer, se llama Lourdes Méndez, abogada y diputada española, y eh, escuchamos. ¿Qué está pasando en España? En España está pasando que se está instrumentalizando la ley no para el servicio del bien común, sino para implantar unas ideologías. Y eso es realmente peligroso, porque eh, bueno, pues eh, la afirmación de la ley, hay muchas eh, definiciones de la ley, pero la de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, es que es la, prescripción de la razón hacia el bien común por la persona que tiene a cargo la comunidad. Bien, Hoy en día esa definición o esa afirmación de la ley del legislador, del poder legislativo, difiere muchísimo, mucho de lo que está pasando porque se está instrumentalizando la ley para implantar una cultura determinada. En este caso, una cultura, eh, estamos hablando de la imposición de una ideología, de la ideología de género, que es una cultura de deconstrucción del hombre. Se va a deconstruir la familia, se deconstruye el individuo, se deconstruye la religión, eh, se deconstruyen una serie de principios y de valores pensando que eso va a liberar al hombre de sí mismo y se va a eh, llegar a la auténtica libertad del hombre y sin embargo lo que se va a llegar es a la deconstrucción. Y la destrucción. Se está utilizando también la fuerza pedagógica que tiene la ley. La ley siempre tiene una fuerza pedagógica. Lo que dice la ley es justo, lo dice la ley. El profesor Nigel Walker, un criminólogo británico que yo tuve la suerte de conocer en Londres hace años, decía, las leyes de una generación se convierten fácilmente en costumbre para la generación sucesiva. Se convierte en un parámetro moral. Esto es muy peligroso. Y sobre todo se utiliza la ley para desarrollar este un fenómeno que se llama, un proceso que se llama reingeniería social, un fenómeno que lamentablemente, a veces, muchas veces, es un fenómeno irreversible. Una vez aprobada una ley, no hay vuelta atrás. Por eso es peligroso aprobar estas leyes. Y como, por ejemplo, pasó en España con la agenda Zapatero. Escuchen otra vez Méndez Luz. Evidentemente, toda esa ingeniería social que además implantó Zapatero de una manera muy rápida, muy vertiginosa, sin que se demandara por parte de la sociedad civil Mm, por grupos minoritarios, sí, pero sin que tuviera, como si dijéramos, eh, la legitimidad absoluta de que se le estaba demandando todas esas modificaciones por parte de la sociedad civil. No, existían unas directrices, se las puso en marcha y hizo toda una modificación que cuando llega el Partido Popular al poder, con 11 millones de votos, no modifica realmente aquella ingeniería social que ya se estaba produciendo. Y conforme más tiempo esas leyes estén en vigor, evidentemente más difícil es volver a, que se modifiquen. Es más difícil. El enemigo de los principios, de los valores, de los ideales no negociables ha elegido el campo Ma se entiende que se está llevando a cabo una revolución antropológica a través de la ley, sí se entiende. ¿Dónde se aprueban las leyes? ¿Dónde? Congreso, Parlamento. ¿Quién forma parte del Congreso, Parlamento, Cámara de Diputados, Senado? ¿Quién? ¿Quién elige? ¿Cómo se eligen? los diputados, los senadores, los legisladores. ¡Con voto. Bravo. Se entiende que esta revolución antropológica se está llevando a cabo en la política, que el, enemigo no lo hemos elegido nosotros, elegido ha elegido el campo de batalla Bolivia y ha desplegado su ejército. ¿Qué tienen que hacer los cristianos? Hay, solo hay dos opciones. Huir del enemigo o aceptar el enfrentamiento. El tema es otro. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena o ya la batalla está perdida, no tiene sentido, hay fuerzas poderosas, demasiado poderosas. ¿Vale la pena o no? Vale la pena, sí. Y yo estoy aquí para testimoniar que vale la pena. Mire qué pasó en Italia. En las últimas décadas, debido a gobiernos de izquierda ideológica. El año pasado, 2022, estábamos a punto de aprobar todo. La ley sobre la eutanasia, la ley sobre la entidad de género, la ley sobre el útil en alquiler, la ley sobre el adoctrinamiento escolar, la ley sobre la legalización de las drogas, la, todo afortunadamente. Los padres de familia católicos reaccionaron. Las madres de familia católicas reaccionaron. Los dueños y los empresarios católicos reaccionaron. Los jóvenes católicos reaccionaron. Los jefes de las organizaciones católicas reaccionaron. Los académicos y los los intelectuales católicos reaccionaron. Algunos obispos, gracias a Dios, reaccionaron. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ya basta, basta con este disparate, basta. Apoyaron a una mujer que se definió madre católica italiana, Dios, patria y familia. Una mujer que tenía muy claro el hecho de que estos valores fundamentales están bajo ataque, Lo tenía claro de una manera muy evidente, como se puede escuchar en este otro discurso que dio en un meeting en España. Escuche. La persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana, de cada una vida humana, porque cada uno de nosotros tiene un código genético único e irrepetible, que con o sin, sin placer es sagrado. La familia está siendo atacada cuyo núcleo es, esencial para la procreación, la educación, la formación de nuestros hijos, el elemento central de los afectos y de la solidaridad entre generaciones, el primer, lugar de pertenencia. Se está atacando a la identidad sexual, que los grupos de presión LGBT desean abatir con la propaganda de género en las escuelas, en los medios de comunicación, en las instituciones con el principio del self yo no soy lo que soy, soy que siento, soy lo que, soy lo que siento, que afecta principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas. En nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en última instancia allanan el camino para el proselitismo fundamentalista. Así pues, el laicismo de Estado se utiliza como garrote contra los símbolos del cristianismo, mientras que se finge no ver que en Europa existen varios enteros que están en manos del derecho islámico. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada, censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de Silicon Valley, que con sus multimillonarios estados digitales impone sus normas a todo el mundo, privando a las personas de su riqueza y su soberanía. Y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas, pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos. Nunca. Patria está siendo atacada. El valor más alto que nos mantiene a todos unidos, ya que se trata de comunidad, comunidades, fronteras, historia, identidad. Una patria que cree, queremos salvar de la deriva del modelo globalista, líquido y estandardizado, pero también del secesionismo interno, que está financiado por la gran especulación financiera, que debe descomponer los estados para hacerlos débiles y derivarlos. En las elecciones de septiembre del año pasado, esta mujer ganó. Gracias a Dios y gracias a los italianos. Si se lucha, se puede ganar. Si se combate, se puede ganar. Ahora en Italia tenemos una situación paradigmática, es decir, es un paradigma, un ejemplo muy claro. Tenemos dos mujeres. Esta es la época de las mujeres en política. Una, Giorgia Meloni, gobierna, y la otra se llama Ellie Schlein, es líder de la izquierda, de la oposición. Dos mujeres que tienen dos visiones del mundo completamente diferentes. Lo vamos a ver. Una es cristiana, la otra es atea. Una es heterosexual, la otra es bisexual. Una es madre y tiene una familia natural, la otra vive con una mujer y no quiere hijos. Una es una mujer católica, la otra es una mujer feminista. Una rechaza la ideologia LGBT, la otra es activista LGBT. Una combate la ideologia di género, la otra apoya la ideologia di género. Una respalda il matrimonio natural, la otra apoya el matrimonio homosessuale. Una si oppone all'adozione omosessuale, la otra apoya l'adozione omosessuale. Una defiende la libertà educativa, l'altra appoia è l'adottrinamento scolare. Una è sprovvida, l'altra abortista. Una si oppone all'eutanasia, l'altra è spartidaria dell'eutanasia. Una condena el útero en alquiler, l'altra quiere legalizar el útero en alquiler. Una si oppone alla legalizzazione della, delle drogas, l'altra appoia la legalizzazione delle drogas. Una ama la patria, l'altra è globalista. Una si identifica con orgoglio come italiana e patriota, la otra è ciudadana statunitense, ciudadana suissa e ciudadana italiana. Una rivendica firmemente la Salices cristiana d'Europa, la otra invoca la laicità d'Europa e il multiculturalismo. Una defiende la libertà religiosa e il derecho de palabra de los cristianos, la otra appoggia una ley sobre la homofobia para callar a los cristianos. Una è sovranista, l'altra immigrazionista. Una George Soros la definita come una minaccia per l'Europa, l'altra è cerca della Open Society Foundation di George Soros. Una è un'implacabile avversaria dello politicamente corretto, l'altra è una firme defensora dello politicamente corretto. ¿Se entiende che sono due visioni en las antípodas una de la otra? ¿Se entiende? ¿Y cómo los cristianos pueden quedarse indiferentes frente a un lugar, la política, donde se decide qué es el ser humano? ¿Cómo nace? Procreación artificial, útero en alquiler. ¿Cómo muere el ser humano? Aborto, eutanasia. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la...? con dos visiones completamente diferentes. Pero, amigos, tenemos que hacer un salto cultural importante. Las categorías derechas y izquierdas son categorías del siglo pasado que no tienen sentido. Ahora la discriminante es entre dos visiones del mundo antropológicas. ¿Qué piensas de la vida, de, de, de la familia, de la libertad de educación? Yo me enteré cuando vi que había gente de izquierda, entre comillas, que pensaba bien de la familia, y gente de derechas, entre comillas, utilizando los esquemas, las categorías del siglo pasado, liberal, que era pro aborto y por el matrimonio homosexual. No tiene sentido es algo que ya pertenece al pasado, al siglo pasado. ¿Por qué digo, esto? Porque lamentablemente en septiembre en las elecciones italianas hubo católicos de misa diaria que no votaron porque decían, esta es de ultraderecha, esta es de izquierda, no voto. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Meno male. Ultra de qué? Ultra la vida, de la libertad religiosa, della... ¿De qué? Entonces, vamos a concluir. Hay que luchar. Yo espero que también aquí, en México, en el querido México, porque nosotros en Italia vemos al pueblo mexicano como un pueblo muy orgulloso de su historia, de su identidad, de su fe, el pueblo guadalupano, un pueblo valiente que supo defender sus principios, sus valores, sus ideales. Hombres, mujeres, jóvenes, sacerdotes que dieron la vida para defender la libertad de conciencia, la libertad de religión, la fe, la libertad de educación de los hijos, de aquel calles que quería apoderarse de las conciencias de estos niños, quería apoderarse de las conciencias del alma de estos niños. Hay que luchar. Piensen en sus abuelos y bisabuelos. Llegaron hasta el punto de utilizar las armas. Hoy en día, gracias a Dios, no necesitamos este tipo de armas, pero tenemos un arma, el arma del voto. Y el campo de batalla es la campaña electoral, la política. Un organismo humano puede adaptarse al frío gélido del norte o al calor tórrido del Ecuador, pero no puede vivir sin aire. Igualmente, la Iglesia y los cristianos pueden adaptarse a cualquier forma política, república, monarquía, junta militar, pero no pueden vivir sin el aire de la libertad. Gracias.